Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour euh, faire des intros de morceaux en jazz manouche, pour improviser des intros euh, sur des morceaux a priori qui n'ont pas d'intro, sachant qu'il y a certains morceaux qui ont des intros spécifiques. Je pense à I'll See You In My Dreams, à Si Tu Savais, même si ce sont des, intros très très simples, des fois c'est une intro très facile. I'll See You In My Dreams, il y a aussi euh, Les Yeux Noirs... Il y, a plein de morceaux où il y a des intros spécifiques, mais là on va voir comment faire des intros sur un morceau, disons All of Me ou Out of Nowhere, des morceaux qui a priori n'ont pas d'intro euh, qu'il faut apprendre au préalable. Donc, euh, on va prendre le morceau Out of Nowhere qui est en sol majeur, et on va voir une intro, l'intro probablement la plus couramment utilisée, la plus couramment jouée en jazz manouche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire euh, euh, cet enchaînement d'accords là. Avec une variante. Donc ce que je vous propose, c'est de faire d'abord ça, et ensuite ça, et le morceau va commencer. Alors pour faire ça, la première chose, c'est, donc euh, je prends le cas d'une jam session, où vous vous mettez d'accord pour faire une intro. C'est déjà de dire que vous faites une intro, je fais une intro et on part. Et avant de commencer votre intro, il faut battre la pulsation et vous chanter le thème dans la tête au tempo que vous avez choisi. Donc Out of Nowhere. À ce tempo-là, c'est peut-être un peu trop rapide, c'est un morceau qui joue plutôt lent, donc on va faire... Vous écoutez, vous chantez le thème avec le tempo, vous battez la pulsation, ou vous vous battez la pulsation dans la tête, et après vous prenez cette pulsation pour faire l'intro. Donc si je fais tic tic, c'est pas la bonne pulsation, j'ai beaucoup ralenti. Donc comme ça, je peux même demander à tout le monde si ça va, ce tempo là, tout le monde est content, j'y vais. 1, 2, 3, voilà, je le refais avec l'intro que je m'étais donné, donc c'est des accords un peu différents. 1, 2, 3, 4... Et là, le morceau commence. Ces accords-là, on peut les faire plaquer ou bien... Euh, un petit motif euh, d'accord arpégé, euh, égrené comme ça. éventuellement un stop. Il y, a plein de variations, mais ça à la limite c'est pas très important. Ce que je vous conseille plutôt c'est de faire quelque chose qui est très simple. Il faut juste que l'intro ça fonctionne en fait. Euh, c'est ça le plus important. Justement à ce sujet, pour que le départ se passe bien, il faut faire comprendre, lorsque vous faites votre intro, à quel moment ça va démarrer. Et l'idéal, c'est de regarder les musiciens à ce moment-là. Donc ce que je peux faire, si je prends euh, euh, ce morceau-là, je joue mon intro. Là, je lève la tête vers le saxophoniste qui va faire le thème. Là, le morceau, il part. Donc je lui ai fait comprendre à quel moment j'avais envie qu'il démarre, parce que j'aurais pu en refaire une deuxième d'enchaînement de, d'enchaînement d'accords. Donc ça, c'est... Euh, il faut que ce soit clairement suggéré est-ce que euh, tu es d'accord pour commencer le morceau Ok, c'est parti. Ou alors, même si c'est moi qui fais le thème, il faut que je fasse comprendre à tout le monde qu'il faut qu'ils accompagnent puisque je vais faire le thème du morceau. Ce qu'on peut faire, c'est voir euh, comment jouer ces accords-là dans une autre tonalité si on fait par exemple All of Me, qui se joue plutôt en Do majeur et un tempo en général un peu plus rapide. Donc cet enchaînement d'accords, ça va se jouer comme ça. mêmes accords mais transposés. Hein. Et après, on attaque le morceau. Donc là, si je prends un tempo plus rapide, peut-être que je vais faire deux fois cet enchaînement d'accords. Donc là, je me chante le thème, la pulsation. 1, 2, 3, 4... j'attaque le thème. Et pour illustrer une autre intro qu'on peut faire sur les morceaux beaucoup plus rapides, toujours un morceau majeur, euh, Them That Rise, on va prendre. On va faire une intro, l'intro que Birelli utilise sur le morceau Djangology. Donc là c'est plus des breaks euh, rythmiques uniquement sur le degré 1, sur l'accord de degré 1, avec un petit chromatisme. Donc, sur Them That Rise, ça va faire ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je, commence le thème. Donc au ralenti, ça fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Et ensuite, je fais des octaves sur la quinte de la tonalité, donc le La, dans les graves de préférence. C'est quelque chose que font les contrebassistes pour relancer la fin de la grille. Je le fais en octave, mais je peux faire juste une note, hein, si c'est trop compliqué les octaves. Et ce, ça, on appelle ça une, une pédale, et on les fait sur les 2 et 4. Donc ça fait, au début je fais le premier temps, et après je fais les 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai commencé sur le, le 1 de la première mesure. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là on a vu des choses assez précises, au moins pour, euh, pour un peu canaliser euh, le type d'exercice que vous pourrez faire pour travailler les intros. Ce qui est très important, c'est que tout le monde comprenne quand ça va partir et aussi que ce que vous jouez soit... Euh, ça sonne en fait. Même si c'est très très simple, vous voyez que ça, c'est pas compliqué à jouer lorsqu'on est habitué à faire la pompe, c'est même un accompagnement de pompe classique, hein. il n'y a rien de, vraiment euh, excellent dans cette introduction. Par contre, c'est clair, c'est sympa, et en fait, ce qu'il y a bien de bien dans une intro, c'est qu'il y a un court moment où il y a un seul musicien qui fait un petit solo, en fait, et qui va lancer le morceau. C'est une introduction, du coup. Et c'est ça qui est, euh, qui est sympa. Donc même si ce que vous faites, c'est pas incroyable, essayez souvent de faire des intros euh, dans les morceaux, puisque en général en jam on n'en fait pas souvent des intros. Euh, je vous montre une petite intro qui fonctionne sur un morceau mineur, le blues mineur par exemple, blues en mineur, en sol mineur. Donc je vais faire euh, ces accords. Là je regarde tout le monde. Et le morceau il commence. Si vous voulez aller un peu plus loin, ce que je vous conseille, c'est d'écouter les introductions des morceaux de Django Reinhardt. Django Reinhardt et puis d'autres musiciens manouches, hein, euh, mais il y en a plein d'autres. Essayez d'écouter quels sont les différents types d'introductions. Est-ce qu'il fait juste euh, quelques accords plaqués comme ça Il y a quelques, introductions de Django qui sont vraiment très simples à jouer, comme celle-ci, si tu savais. Euh, donc essayez de, de bien écouter comment il fait. Est-ce qu'il fait un solo il fait des espèces d'intros comme ça sur les accords diminués. Ou sur, euh, sur Belleville, il fait ça. Et après, le morceau, il part. Donc, il y a pas mal d'introductions différentes euh, jouées par Django Reinhardt. Essayez de, de les repiquer ou de trouver les transcriptions sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'avoir un peu plus confiance pour lancer des introductions dans les morceaux que vous jouez en jam session par exemple ou en concert.